Davant d'aquesta situació i davant de, de, de ser proactius des de l'Ajuntament de Barcelona per defensar els drets de la ciutadania a través de les oficines d'habitatge, que és, és el mitjà diguem-ne eh, de relació amb el territori, doncs eh, s'ha fet aquest esforç de crear aquest curs, de, aquesta sessió de formació. Això implica doncs, que l'Ajuntament de Barcelona fa aquest esforç de posar al servei dels ciutadans eh, tots els recursos de manera gratuïta, un servei públic i gratuït, perquè es puguin assessorar sobre els seus drets.